le loup et l'agneau. Jean de la Fontaine. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérer. Dans le courant nom de pur L'eau subvient à jeu. qui cherchait aventure. te rend si hardi de troubler mon breuvage Dit ce animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité l'agneau. Sire, que votre majesté ne, ne se mette pas en colère. Et plutôt qu'elle considère que que, je m'en vais. Que je m'en vais désaltérant dans, dans le courant. Plus vais pas, Plus vais pas au-dessus d'elle. Plus vais pas au dessus d'elle. Et que... Et que pour conséquent, on aucune façon je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles. Tu la troubles. C'est cette bête couille. Tu la troubles. Et je sais que de moi. Mè di l'an passé Komo Komo l'orè jè fè Komo l'orè jè fè Komo Komo l'orè jè fè Si jè n'è tè pa nè Je t'ai l'agneau. J'étais encore ma mère J'étais encore ma mère Si ce n'est pas toi, si ce n'est pas toi, c'est de ton frère. C'est de ton frère. donc quelques lettres. Quand vous ne m'épargnez guère, vos, vos bergers et vos chiens. Là-dessus, au fond des forêts. Le loup. Le loup l'emporte. Et puis, et puis, et puis le mange. Sans autre forme de procès. la raison du plus fort est toujours la meilleure.